اهلا بكم في حلقه جديده على قناه Moroccan Car Driver. الناس اللي متابعيني في انستغرام عارفين اليوم ال test اللي غيكون ديال لا مرسيدس كلاس او كوبي فيس ليفت الوجه الجديد ديالها في 2021 غنحاولوا نشرحوا هذا ال facelift شنو تبدل فيها اول حاجه les optiques full LED. اغلبيه ديال les marques تيبدلوا تيلعبوا على les optiques بزاف ملي كيديروا ال facelift. واني مرسيدس راه لعبت على ال face avant كامله الوجه كامل ديالها ال pare-chocs ال calandre رجعت inversée الى تعقلوا على الاو اللي قبل منها la calandre دايره هكا mais هذه ولات inversée ال diamant بقات بحالها بحال الاخرى هنا كاينين لي زونتري دير هنا محلوله الريح اللي كيدخل تيمشي للروايد سونترال تقريبا بقات بحال القديمه مي مي كتشوفها من القدام ولات plus agressive ما بقاتش الطوموبيل ظريفه كتشوفها جايه gentille الطوموبيل ولات كتخلع mais جايه من القدام بالنسبه لل restylage كاع les marques راه تيلعبوا على pare-chocs القدام pare-chocs لور les optiques ولي فو اغيير هما بحال دابا الجنب راه كيبقى هو هو les jantes 20 pouces les bas de caisse و les rétros تيبقاو هما les mêmes يعني ما كيتبدلوش الا داروا مرسيدس في اللور راه كيبقى بحال اللي قبل منها par contre هنا كاينين في les feux technologie جديده كيبان لك واحد les carreaux. هنايا كاينين في les feux. بالنسبه لل pare-chocs بقى le même ال diffuseur حتى هو ب les doubles sorties هنا fake ما خدامينش و les détails اللي كاينين في ال diffuseur اللي كيعطيوه l'agressivité و la bande هنايا اللي كاينه ونوار لاكي الناس اللي مولفين آه، les test drives ديالي عارفين بان دابا نضربوا في الطوموبيل وغنشوفوا شنو الحاجات اللي تبدلوا فيها donc غنبداو ب l'écran widescreen جوج ديال les écrans فيهم 12.3 كبار الحاجه الجديده انهم ولاو tactiles. راه ما هذه ما كايناش المرسيدسات كاملين تقريبا هاد الجداد هادو ولاو tactiles. نجيو للفولون ال volant واعر صراحه انا عجبني بزاف فيه deux parties هنايا وحده كتحكم بالمنيو فيها فلاش وداكشي وحده كتحكم بالتليفون مشيتي على اليسار وحده اخرى كتعطيك المنيو ديال ال cockpit واللي تحتها فيها كاع les boutons اللي كيعطيوك ال Distronic آه، ديالها وكيفاش آه، كتسوق راسها وداكشي كامل ممكن تحكم به غير من ال volant. ها آه، واحد الحاجه كاع les boutons هنايا راه ولاو تاكسيل كلشي ولا تاكسيل بالنسبه la planche de bord ديالها تقريبا بقات بحال اللي قبل منها بالنسبه للميا طومبيونس كاين واحد الشوا كبير تلقى les couleurs اللي بغيتي لا انت تنتعش على بالك ممكن ديرها ومرسيدس ولفونا صراحه بهاد الميور دونبونس جداد من je pense من 2016 الفوق كاملين ولاو هكا اهم حاجه في السياره هي هي la tenue de route خصنا نشوفو الطوموبيل واش شاده في الطريق مزيان كيفاش كتحس بها في les dos d'âne في الحفاري وهذا الشيء وواحد الحاجه ما نساوش بان فيها جوان ديال 20 20 pouces l'insonorisation الطوموبيل الداخل ما كتسمع والو غاده ب 20 بوس ديالها عرفتي الطريق ما كتسمع حتى شي حاجه كومود لي في مونو كيعطوك لاكسي بزاف د الحوايج منها بدا الديزاين ديال الفيشاج نخرجو نشوفو الديزاين ديال الفيشاج كتدخل كتلقى كاين كلاسيك كاين سبورتيف بروغريسيف اي بيوري عاد لافيشاج ستاندار تقدر منها تدخل ال média radio trajet يعني l'autonomie وشحال درتي الطريق navigation اللي كانت عندك la carte ديال المغرب bien sûr وندخلوا l'assistance واحد l'option مهمه بزاف يعني حوايج اللي كيعاونوك في الطريق كنت غادي في الطريق وخرجتي على الخط الابيض كتحس بال volant فيبري واحد الحاجه اخرى ملي كدير Distronic ولا كتاكتيف هاد l'option كيعطيك la voiture اللي قدامك شحال la distance بينك وبينها كتفريني راسها الا خرج لك شي حاجه par exemple شي طوموبيل شي حاجه شي حيوان كتفريني راسها donc الا جينا نهضروا على la sécurité ال niveau راه فيها طالع الطوموبيل غادي انت مرتاح كتسوق راسها في les embouteillages ممكن تطلقها كتبقى غادي وكتفراني راسها وكتكسيري على حسب l'embouteillage باش كتعطيك انت الراحه في الطريق plus في الطريق الا كنتي غادي في الطريق وقدامك الطوموبيل كتفراني فوا الا خفتي اللايصه par exemple تعاود تكسيري وترجع la vitesse اللي انت مريقلها عليها حنا وقفنا وغنشوفوا ليد او ستاسيونمون فهاد السياره هادي par exemple حنا درنا مارشايير تنشوفوا déjà la caméra 360 كتعطيك واحد la vision كبيره باش ما تقيس الجوانت الطوموبيلات اللي كيكونوا قدامك وراك الناس اللي ما اللي تيخافوا من الباركينغات اللي تيكونوا مضيقين حتى هما كتعاونهم كاين بزاف ديال les vues ممكن تعطيك أه تشوف القدام وتشوف حتى الجناب ديال الطوموبيل ممكن تشوف الطوموبيل من الفوق ولا تعطيك القدام بوحدو المهم كتعاون بزاف يعني الناس اللي اللي في station تيلقاو آه، صعوبه الطوموبيل كتسهل عليك بزاف الحوايج واخا هي راه راه كبيره في la taille واحد الحاجه بالنسبه للراي ديالي انا الشخصي انا كنفضل دائما وني الا جيت نهضر على مرسيدس من الداخل donc كنعطيها par exemple 9 على 10 حيت آه، ال niveau ديال l'équipement هادشي مرسيدس دائما هاربه دائما او توب بالنسبه لا كونديت الطوموبيل مرتاحه وساكته من الداخل confortable الطوموبيل ديال الطريق ماشي شي حاجه sportive ديال الجوج اليمين غير ديال الطريق تمشي confortable غادي هكذا tranquille ماشي طوموبيل ديال الجري وخاصها في لا سسبونسيون ديالها هذا الراي ديالي الشخصي انا الشباب اللي كيبغيو يعرفوا معلومات راه غتلقاو playlist فيها test drive فيها جميع الفئات ديال السيارات من الطوموبيلات الصغار حتى الطوموبيلات الرياضيه الطوموبيلات الفاخره كاين كلشي وتشكركم بزاف على المتابعه ما تنساوش ال like وال commentaire خلي الراي ديالك في هذه السياره اعطيها une note على 10 شكرا